o laɲini duuru de kelen ka lakana sabati jamana kɔnɔ filanan ka yuruguyurugu ani impunité ko kɛlɛ hakilila maliyɛnw bɛ k'i labɛn nin kama gouvernement bɛ baara la sabanan élection kana ŋanamu tuguni o de y'an ko organe unique indépendant des élections pour que ni élection banna vraiment n'a banna dɔrɔn bɛɛ ka tɛgɛrɛ fo ka résultat ta sabanan ka reformu kɛ ka yɛlɛma don sariyaw la min bɛ mali labaara a bɛ san mugan bɔ perezidanw b'a fɛ ka constitution yɛlɛma sira tɛ sɔrɔ sariya caman bɛ yen minnu kan ka yɛlɛma u tɛ yɛlɛma cedeao yɛrɛ 2018 cedeao yɛrɛ 2018 a ye délégation bila ka na nigeriya président de b'o ɲɛmɔgɔya la o nigeriya ministre des affaires étrangères u tilala baara la u ye min sɛbɛ a bɛɛ rapport kɔnɔ ko élection man ka organiser tuguni mali kɔnɔ ni réforme ma kɛ an bɛ ka réforme kɛ sisan CEDEAO de bɛ k'a fɔ ko réforme kana kɛ c'est parce que fanga kura ma réforme ninnu kɛ o de b'a kɛ mankan wulila jamana kɔnɔ o ye laɲini naaninan ye jamana la ka marche kɛ o ma deli ka kɛ kabini mali indépendance sɔrɔ a ye élection kɛ a bɛ san bi saba président si ma deli ka 2 millions ɲɔgɔn sɔrɔ élection la hasimi goyita ye weleli welewelekan bila le lundi 10 janvier le 14 tile naani kɔfɛ miliyɔn naani de bɔra o ma deli ka kɛ mali sɔrɔ hali président minnu bɛ ka mali sanctionne a si tɛ se ka belebele kan bila a ka jamana la a ka miliyɔn naani a si tɛ se donc peuple y'a yira gouvernement y'a ka gouvernement de gouvernement in b'a ka baara de la a baarakɛlenw de bɛ gouvernement in ɲɛmɔgɔya vraiment ko le sens de la responsabilité n ko la gravité a ka gɛlɛn parce que mali kabini mali sigira kabini mali indépendance ta a ɲɛmɔgɔw bɛɛ a sɛbɛnnen b'a kan constitution kɔnɔ ko mali labɛnnen don ka do bila ka souveraineté la ka se ka africain fara ɲɔgɔn kan o de kama organisation jɛkulu minnu sigira afiriki kɔnɔ a bɛɛ union africaine cdao sensat lipta ko guruma omvs ainsi de suite a bɛɛ mali b'a ka fondation la président minnu y'a sigi les premiers présidents qui sont réunis pour le faire donc n'a fɔra sisan o CEDEAO dimi dɔn na pour que ka mɔnɛ bɔ an na ka dimi da an ka bɔ CEDEAO la n ko peut-être a waati bɛ se mais an b'a kɛ dɔɔni dɔɔni kɛlɛ in samasamali an b'a se fɔ a dan na fo diɲɛ bɛ k'a dɔn ko CEDEAO bɛ min na o tɛ sariya la. n bɛ layidu min t'aw ye gouvernement b'a bila ka document de travail la désormais an b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ ko n'u m'u kɔlɔsi u bɛna peuple malien pousser ka décision dɔ ta min ta min kun t'a a ŋaniya ye o de kama tile dama ni yanni sini bɛ sini kɛnɛ an bɛna communiqué dɔ bɔ ka ɲɛsin union africaine président ma ka ɲɛsin organisation des nations président ma k'a ɲɛsin afrique peuple bɛɛ ma k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma k'a yira ko sedeyaw bɛ min na a tɛ a ka sariya la a tɛ état de droit la a tɛ foyi la a bɛ ka mali peuple tɔɔrɔ dɔrɔn ka peuple ka gouvernement in dafa an b'a preuve yira diɲɛ bɛɛ la o bɛɛ bɛ ka an bɛ ka labɛn don don min na an bɛ décision grave in ta komi a bɛ ka min ɲini o b'a sɔrɔ peuple malien peuple africain historiquement politiquement bɛɛ y'a dɔn ko sira wɛrɛ tɛ mali bolo parce que hali n'an b'a fɛ ka to organisation ninnu na an se ka t'u la pour que ka mali faga an se ka t'o la o donc o de kama n ko ma ko aw ye min di o papier in an b'a minɛ n'an bolo fila an bɛ baara kɛ n'a ye fana n'an bɛ taa négociation la don o don u bɛ to hakili la an b'a f'u ye fana an ka peuple bɛ min ɲini sisan an b'a fɛ ka bɛɛ fo comme sisan eh, sunkalo bɛna daminɛ sini ubiyɛn sini kɛnɛ n b'a fɛ ka maliyɛnw bɛɛ fo ka waleɲuman don bi mali peuple duuru de bɛ gouvernement kan na mali peuple de ye juru don président de la transition n'a ka gouvernement la an ka baara ye min ye ka juru in an ka se k'a sara k'a sara cogo di transition in bɛ ban don min na maliyɔn bɛɛ ka miiri k'a fɔ ale yɛrɛ kɔnɔna la ale ni ala cɛ ko transition in a ye mali hɔrɔnya n'a danbe a y'a segin a ma n'an sera k'o kɛ a ye peuple ka juru sara donc sunkalo in na n bɛ silamɛ bɛɛ fo bɛɛ ka duwawu kɛ ala ka n ka jamana lakana ala ka n ka jamana sumaya ala ka fanga di ani kɛnɛya ka di perezidan ma jamanadenw ye baara min kalifa ale la perezidan simu bɛ sa a tɛ se k'o baara in ka se a dan bi an mago bɛ fɛn fila la n bɛ to k'a fɔ don o don duwawu pepulu ka duwawu a n'a ka sucɛ o sugalo in kɔni bɛ ala deli a ka dɔ bɔ gɛlɛya ba min bɛ maliyɛnw kan mɛ soutien min bɛ di gouvernement ma dɔ ka faro silamɛ bɛ ka dugawu kɛ ala ka mali lakana ala ka hɛrɛ ni sabati ni lafiya k'a lasigi mali la kumaba minnu bɛ fɛ o de ye nin k'a fɔ aw ye aw ni ce aw ni baraji ka aw ka manifestation bɛɛ fo président tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la hakili to b'a la seli la